Que som tots, que no falta ningú. Bé, doncs bona tarda, eh? Els guapos se'ls heu posat davant? I les guapes també, oi? Eh? Bé, doncs bona tarda. I una cosa, avui sabeu que es fa la presentació d'un llibre, això ha vingut, eh, que sigui? A mi m'han encomanat que faci, que faci la benvinguda amb una cançó. d'aquest doncs bonic llibre. Aplaudiment per vosaltres, també tantes que jo, eh? Gràcies. D'aquí una estona us continuaré donant la tabarra. Doncs benvingudes a tots i totes, moltes gràcies Carles Cuberes, animador de la MAPEI, per haver començat aquest acte de presentació d'un llibre i un disc, que és aquest, aquí tenim el llibre i el disc, que el podeu veure en, de forma ben repetida. És un material que no l'han fet ni el Carles, ni jo, ni en Cinto, ni el Pitu, sinó que l'ha fet la Maria. I de fet, la Marta, que ara no hi és, perquè és una mestra que ve de Sant Iscla de Vallalta, d'una escola que es diu Escoles d'Aigua, de Sant Iscla de Vallalta, i que l'han fet dintre de l'aula. Com podeu comprovar, és una obra col·lectiva eh, feta per centres educatius de primària i secundària, en aquest cas d'arreu de Catalunya. En concret són 46 centres educatius de 39 pobles diferents que han participat en una cosa que es diu Concurs de Podcast Contes del Món, i que és una proposta educativa que consisteix a nivell molt simple i molt material en escriure un conte o adaptar-lo, ja pot ser un conte popular, un conte tradicional o de creació pròpia, escriure, adaptar-lo, gravar-lo en MP3 i dibuixar-lo. És, un, és una iniciativa en eh, què pretenem que la comunitat educativa catalana retroalimenti la cultura popular de tradició oral, allò que tots i totes doncs, hem fet alguna vegada, no? que és explicar a l'orella d'aquella persona que tenim ben propera aquelles històries que ens passaven els nostres avis, els nostres avantpassats. Una tradició que potser abans la tenia molt més a mà, perquè teníem molt més temps, i que ara amb aquestes noves tecnologies, i tenim tots molt menys temps del que teníem, doncs anem perdent una mica. Nosaltres diem que amb aquesta iniciativa doncs afavorim el coneixement significatiu d'altres realitats socials, d'altres pobles, i també afavorim la cohesió social dels nostres barris en 2.000 programes i en 32 anys el que ha tingut de positiu, i aquí el, el Pitu també de, de coneixença fa molts anys amb docència a la universitat, <coughs> ens ha passat una cosa molt agradable i molt òptima l última dècada, és que vam poder començar a passar programes, diguem-ne, fets per nois i per noies, amb un projecte radiofònic que es deia L'altra ràdio a l'escola, un programa de 50 minuts, dos temporades i a la última temporada, que d'aquí ve el lligam i la relació aleshores amb la gent del Comsoc i amb la Mia, que també feia ràdio a Ràdio 4, vam convocar un concurs de podcast que es deia Sentits en dos minuts. La idea era que les escoles catalanes, amb un parell de minuts, poguessin explicar qualsevol cosa que tingués a veure amb qualsevol àmbit, sentit en dos minuts. Bàsicament, el món dels sentits, però com el món dels sentits és tan ampli, cadascú podia explicar el que volgués. Eh, jo sóc mestre, i he treballat a escola 25 anys, amb nens com la Maria, com la Laia, i m'ho he passat molt bé. Ha sigut una de les èpoques més felices de la meva vida, treballar amb nens. Vaig tenir l'oportunitat, fa 6 anys, de treballar al Departament d'Ensenyament, com molt bé deia el, el Damià, i en aquest canvi eh, se'm va permetre fer una feina tan bonica com incentivant els centres escolars de primària i de secundària a fer programes de ràdio. Prendre a parlar davant d'un micròfon és tan important i ens estem adonant compte de les millores que els, els nois i noies hi ha quan activen aquesta part del pensament de la construcció del discurs. Per això iniciatives com aquestes, de anem a explicar un conte i el anem a gravar, són tan importants en el món educatiu i si ho fa una entitat que col·labora amb l'educació, encara molt més. Perquè d'aquesta manera queda ben palès que la mm, obligació, la responsabilitat de l'educació no és només de l'escola, sinó no és només de la família, sinó de la societat en general. Ara seria el torn doncs, de descobrir una mica quina és la feina qui és darrere de cada conte de quina és la feina que hi ha, en aquest cas, rere d'un conte que va néixer a l'Escola Dones d'Aigua de Sant Iscle de Vallalta i per això tenim a la Marta Obrador i a la Maria Conesa que ens explicaran una mica la feina que han fet. L'escola està al Maresme, a peu del Mont Negre i vam escollir coses de prop nostre, no? el Mont Negre, el bosc, la riera que passa per allà i personatges típics del, del poble de Sant Iscle i els vam afegir tots al compte i vam crear un conte repetitiu basant-nos en un conte popular que ja era de per si repetitiu. No? Vam crear els nostres personatges i entre tots vam, vam escriure i després el van gravar. A poc a poc, en grups de dos, van anar gravant-lo amb l'ajuda del mestre d'informàtica, que ens va ajudar molt en aquest cas. També ells mateixos van crear els sons que volien que sortissin en el, en el conte l'esquirol de Sant Iscle va demanar maduixes. Hi havia una vegada un pagès de Sant Iscle de Pallalta que conreava maduixes. Un matí de maig, un esquirol va aparèixer a l'hort i li va demanar maduixes al pagès. Pagès, no em voldries pas donar unes maduixes que tinc molta gana? I el pagès li va respondre, si em portes una regadora, sí, Aleshores l'Esquirol se'n va anar a trobar a la floristeria del poble i pregunta a la senyora florista. Senyora florista, em dona una regadora? Però la senyora florista li va contestar, si em dones una prestatgeria, sí. L'Esquirol va decidir anar fins a la fusteria i li preguntar al fuster, senyor fuster, em, em dona una prestatgeria? I el fuster li respongué, si em dones fusta, sí. El pobre esquirol estava desesperat. No sabia què fer. La panxa ja li feia mal de tanta gana que tenia. Aleshores, l'esquirol se'n va anar a veure el Mont Negre. Li explicà què passava i li va preguntar «Bosc del Mont Negre, em dones fusta?» I el bosc va contestar «Si em dones aigua, sí». L'esquirol va pensar que no seria difícil trobar aigua si li demanava la riera. Riera de Vallalta, em dones aigua? La riera no s'immuta. Si tu em portes un, unes pedres, sí, va respondre. On podria trobar l'esquirol pedres per la riera? Cada cop més preocupat, perquè no aconseguia de posar remei al seu problema. L'esquirol anà al poliesportiu del poble poliesportiu, em dones unes quantes pedres de les que tens pel voltant? Si tu em portes unes pilotes, sí. Tip i fart de tantes anades i vingudes, el pobre esquilol se'n va anar a trobar a l'escola i allà va preguntar «Em doneu pilotes?» A la fi, quan ja començava a pensar que es moriria de gana, els nens i nenes de segon li van donar una pilota de futbol i una pilota de bàsquet. L'esquirol va quedar molt content i fent saltirons pel poble anava dient. Pilotes em donaren els nens i nenes de segon de l'escola Dones d'Aigua. Pilotes vaig donar al poliesportiu. Al poliesportiu em donà pedres. Pedres vaig donar a la riera de Vallalta. La riera de Vallalta em donà aigua i aigua vaig donar al bosc del Montnegre. El Montnegre em donà fusta i fusta vaig donar al fuster. El fuster em donà una prestatgeria i una prestatgeria vaig donar a la florista. La florista em va donar una regadora i una regadora vaig donar al pagès. I el pagès va acabar dient em va donar maduixes i així va ser. El pagès va agafar unes quantes maduixes del seu hort per l'esquirol. L'esquirol va quedar molt agraït i tot content va marxar a menjar-se-les totes jo personalment vaig veure que participar en una cosa així, posant una mica la, la nostra feina o la nostra professió al servei d'aquest projecte, eh, també ens donava l'oportunitat de, doncs, de donar una sortida, una mica amb la línia del que heu anat dient, no? una altra sortida més a una feina que ja s'ha fet doncs, des d'aquesta de, base, que habitualment són persones que treballem, bueno, anem molt amb els nostres projectes i això doncs, ens, eh, en el meu cas i a tots la resta també ens va permetre doncs, doncs, connectar-nos amb, el, amb una miqueta amb el món escolar que, i aquesta feina que, que anàvem fent. No? Llavors una miqueta eh, el, que hem, el que hem fet és posar en escena, eh, evidentment cadascú amb, de la seva forma i utilitzant els recursos jo mm, doncs personalment em dedico molt més a fer espectacles musicals, per tant l'espectacle concretament està molt farcit i molt amanit amb cançons, amb música, també perquè, perquè entenem que la música moltes vegades és un element que, eh, que ens ajuda a mantenir l'escolta, que l'escolta sigui més activa, moments també de participació, i, i això també facilita doncs, el fet de, de poder estar 45 o 50 minuts asseguts escoltant contes amb el cas doncs, d'aquest doncs, espectacle. No? Doncs potser podríem acabar, Carles, què? Ja m'estàs ja, ja donant feina, eh? <laughs> Home, és que ja que et tenim aquí i ho fas tan què bé... Podríem fer? Què podríem fer? Una cançó. Ah, una adeu? No? La, ah, bueno, sí, podem fer una adeu. Sí? Sí. Exacte. Ai, adeu, adeu, adeu, ai, adeu.